Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радістю. Хай доля красива, як соняшник, дарує тобі щастя райдугу. Хай сонечко світить із ясного неба. Бажаємо всього, чого тільки треба. Хай доля дарує довгого віку, добре здоров'я і щастя без ліку. Хай оминають втім твій тривоги, цвітом і рястом проляжуть дороги, щоб серце твоє зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого, довгого, щедрого віку.